Die Geschichte von Eterna beginnt mit einem Hemd und dem Antrieb, das Beste daraus zu machen. Perfektes Tragegefühl. Höchste Qualität. Nachhaltige und faire Produktion. Das klingt nach 2021. Wir machen das aber schon seit 1863. Deshalb sind wir zwei Schritte voraus. Schon heute ist der Großteil unserer Hemden mit Ökotex Made in Green zertifiziert. Bis 2023 werden wir 100% erreichen. Nachhaltigkeit steckt in unserer DNA. Nicht seit gestern. Nicht erst morgen. Nicht nur, weil es Mode ist. we are two steps ahead.